Vení, vamos, vamos, vamos, venga, venga, venga. Vení, vamos, vamos, vamos. Vamos, <laughs> No le hagas eso. ¿Listo? Pobrecito. <laughs> lo rompió todo.

Pobre. Bello, pero. Coño. Lo salvé. Dios. Ven, ven. Que te un No, besito. Muy bien. Un solo besito. cable gear, man.